Walau apa pun masalah dan tak sefahaman kita dengan ayah kita, yang itulah satu-satu ayah yang Allah bagi kat dunia ni. Bermaaf-maafanlah dekat anak ayah dah ni. Uh, eh, adik dah kahwin? Belum, Ustaz. Satu hari nanti kita kahwin, dapat anak.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 Oke, jadi Ustaz Wadi Anwar nih main film di iklan raya guys ya. Jom kita tengok videonya guys. Saya sudah penasaran karena beliau ini masya Allah ya kita kenal Ustaz Wadi Anwar itu Allahu Akbar lembut orangnya kan Allah tutur katanya juga lembut, mudah difahami. Macam seronok lah kalau kita dengar daripada Ustaz Wadi Anwar ini. Apa nasihat yang tersimpan, apa uh, nasihat yang disampaikan di video ini. Langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Masya Allah. ciri khas uh, rumah-rumah di Malaysia kayak gini ya panggilan ayah oke okay. amboi amboi ajim senyum sampai ke telinga Pak Cik Amir tengok Eh, Cik Hamid, saya ada berita gembira nak bagi tahu ayah saya ni. Kalau tak keberatan, Pakcik Amin nak juga apa beritanya. Sebenarnya doa saya dah termakbul. Saya dapat kerja dekat KL. Alhamdulillah. Ah. Tapi, Ajim, ayah kau macam mana? Alah, Pak Amit. Pak Amit janganlah risau. Saya dah dapat dah rumah kat sana. Nanti saya bawa ayah saya sekali. Oh, hmm. Lepas ni, tak adalah teman Pak Cik Amit nak berborak. Eh, janganlah cakap macam tu Cik Amit. Nanti ada masa saya bawa lah, ayah saya balik sini. Hmm. Okeylah, saya nak bagi tahu ayah saya ni. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Ayah. Oh, ya, Oh, ya. Hmm, tak ayah. Oh ya. Lah. Duduk kat sini rupanya. Tinggal tinggal tinggal biar saya yang buat. Ah ya, tinggal ya. Biar saya yang buat. Ni ya, Saya ada berita baik nak bagi tahu ya ni. Ah, apa dia? lah. Saya dah dapat kerja kat KL. Saya ingat saya nak bawa ayah sekali lah. Kau dah buat tabian? Habis rumah aku ni siapa nak tengok? Dah elok dapat kerja kat sini, kau nak kerja kat bandar pula. Ayah tak setuju? Saya tak tahanlah kerja kat sini, Ayah. Lewa saya nak pakai kereta. Saya nak juga ada kehidupan macam orang lain. Saya pun nak ada kerja tetap. Kalau kau tak perlukan aku lagi, kau pergi. Kau pergi. Ayah. Tolonglah faham saya Ayah. Berapa duit je kerja kat sini? pun takkan Ayah nak hidup susah macam ni sampai mati? Kau pergi! Kau jangan jejakkan kaki di sini lagi. Kau pergi! Ha? Jalan! Luar dengan Ayah ni. Apa bising-bising tadi? Dari bawah sampai dengar. Cik Amir, saya tu keras kepala lah Cik Amir. Bapak kau memang macam tu, Jim. Keras kepala. Tak apa, tak apa. Nanti Pak Cik Amir cuba pujuk dia. Lagipun rumah kita kan dekat, Pak Cik Amir kan menjiran. Apa tak apa, kau jangan risau. Nanti Pak Cik Amir tengok tengok kan. Betul ni Pak Cik Amir? Iya. Okeylah. Macam tu saya gerak dulu lah. Oh Edim, kau tak salam bapak kau dulu ke? Biar je lah, Mat. Aku tak ada anak macam tu. Fish kau ni, Din. Biarlah budak tu nak berdikari. Kira bertuahlah budak tu ada semangat saya kerja. Betul, betul. Dah tua-tua ni kau janganlah ambil Aku bukan apa, Mat. Kau pun tahu keadaan aku. Dialah satu-satu anak aku yang boleh jaga aku. Din, Odin, oh kau jangan risaulah Din. Aku ni boleh tengok tengokkan kau. Ni, kalau kau pergi ikut si Ajim tu, rumah kau ni aku boleh tengokkan Ajim. Din, Din, jangan risaulah Din. Khidmat Ummah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik sihat, Pakcik? Sihat, Alhamdulillah. Ini siapa? Anak siapa? Pakcik, ah, saya dari Pertubuhan Khidmat Umar Kuala Muda. Kami datang ni nak sampaikan sedikit bantuan. Oh, okey. Uh, ah, ini, Pakcik. Terima kasih, nak. Uh, anak Pakcik mana? Anak? Anak aku dah tak ada. Ah, tak apalah pak cik, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Aku salam. Oh, ini daripada Ustaz Wadi Anwar ya. Khid, uh, khidmah ummah ya. Oi, Ajim, hang nak pergi mana ni? Eh, aku nak keluar tak? Ni hang buat apa dengan beg besar ni? aku nak balik raya lah. Dua hari lagi nak raya ni. Nak balik beraya dengan mak dengan ayah aku. Raya ni kan tak lengkap kalau tak ada mak dengan ayah kita. Kan tak balik ke lah raya ni? Aku? Buat apa aku nak balik? apa aku mau dah halau aku. Aish. Baliklah. Lagipun raya ni lah peluang hang lah nak minta maaf. Okey, tak apa lah. Aku gerak dulu kawan. Tua-tua ni, ego tu kurangkanlah sikit kita ni sebagai bapa memang kena sentiasa berkorban. Lagipun, kan raya inilah peluang kau nak minta maaf. Sama. Ah. Okey. Oh, Ustaz Wadi. Allah Ya Allah sehat selalu Ustaz Masya Allah Ustaz Astaghfirullah Ya Allah seronok guys memandang uh, wajah Ustaz Wadi Anwar Dek tu ayah call tu jawab tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Eh, dah dua kali dah ayah call tu. Jawablah ayah ayah ayah sini call tu. Aish. Okay. Ah, ah. cari ni ke? Masih tak. Walau apa pun masalah dan tak sefahaman kita dengan ayah kita, yang itulah satu-satu ayah yang Allah bagi kat dunia ni. Bermaaf-maafanlah dekat anak raya dah ni uh, eh, adik dah kahwin ke? Belum, Ustaz. Satu hari nanti kita kahwin, dapat anak. Adik bayangkan anak kita buat kat kita macam tu. Apa perasaan seorang ayah apabila anak buat macam tu? Betul okay. banget. Assalamualaikum. Allah Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Din Oh Din Din Oh Din, oh, din. Siap makan makanan ni Mula makan Din Okay Tiba masanya Hati gembira di hari raya Oh nyanyi Berterung sana Kita menung jauh nampak Rin Dah dah lah tu Kalau betul anak lah kau nak balik pagi raya ni Dah lama dah, dah sampai Dah jom aku pun dah siap makanan tu Mula kita makan Baiklah Amin Jom, jom kita pergi Tapi kan tapi kan kalau menurut saya guys karena ayahnya tuh nelpon terus nggak diangkat gitu mungkin lebih sakit hati lagi gitu guys. Cemek, kau tak ada kau, tak makan aku pagi lagi ni. Dah, kau balilah jumpa anak dan kau. Nanti dong kata apa pula aku duduk lama-lama kat sini kan. Yalah, ni kau makan. Jangan tak makan pula. Macam tu aku minta dia dulu ya. Nanti apa pula kata anak-anak aku nanti. Ya, kau boleh dulu. Aku boleh jaga diri. Ya, minta ilah. Assalamualaikum. Salam. Ah, bikin nangis guys, asli bikin nangis. Uh, <laughs> Oke okay guys, nangis juga ya. Akhirnya saya kira tadi ah nggak ada nih, nggak ada, nggak ada gitu. Tapi bikin nangis juga guys ya. Itulah tadi ya iklan raya yang ada Ustaz Wadi Anwarnya dan memang sedih ternyata. Allah, bukan sedih, bukan bukan sedih gimana ya, kayak terharu aja gitu. Hah, soalnya kita kan udah punya anak gitu guys ya kalau memang terjadi seperti itu mungkin ya kayak kita kalau alhamdulillah saya itu nggak pernah kalau ayah saya manggil ya udah langsung saya jawab kalau nggak langsung saya, saya telepon balik gitu guys tapi apabila ada terjadi seperti itu itu gimana gitu guys ya Allah perasaannya gitu gimana gitu kan Bestnya de jumpa dengan Ustaz Wadi Wow sedihnya iklan raya nih Iklan ini memang memberikan pengajaran untuk kita semua Betul lah guys ya Orang tua kita tuh hanya satu-satunya di dunia Tak akan ada orang lain yang melahirkan kan Istilahnya dari ayah dan ibu kita Itu hanya dua orang tua kita saja Dan itu satu-satunya di dunia guys ya Kalau kita tak Tak hiraukan mereka tak berbakti kepada mereka Allah macam mana eh nasib kita nanti Allahu akbar Ha oh, Ustaz Raja sekarang wah padu Ustaz Raja <laughs> Mantaklah video ni sama macam video iklan raya semoga banyak view video ni amin ni kan Okey guys ya Allahu akbar banyak nasihat yang dapat kita petik kita ambil daripada filem dari Raja Muhammad kalau tak silap ya Raja ah, Raja Muhammad ya.